こんばんは、えー、和田エイエレクトロニコス、えー、ファンタスティコスという、えー、プロジェクトです僕らは、えー、使い古した、えー、電化製品を、えー、新たな電磁楽器へと,、えー、と転生させ続けている、えー、プロジェクトなんですけどテレビから出る静電気を、えー、手で拾ってで足にコイルがついてるんですけどそれでギターアンプに静電気を送ることで、えー、音を出していましたで縞模様によって、えー、音が変わるんですけど本数が少ないと 低い音、えー、本数が、えー、多いと高い音が鳴るっていうことを発見して、えー、楽器化していますで今日はですねもう一つ、えー、縞模様を、えーと、音に変える電化製品を、え演奏していこうと思うんですけど、えそれは何かというとこのレジでおなじみのバーコードリーダーを、えーと、演奏しますで、えー、ちょっとですねもう一人、えーと 今日レジ係が来て、えー、いただいたので一人、えー、お呼びしたいと思いますあたかさんよろしくお願いします、えー、世界でバーコードリーダーを演奏できるのはここ2人だけっていうですねバーコーディストっていうふうに名乗ってるんですけど、えー、ですでちょっとですね、えーと、動作チェックしてみたいと思うんですけど、えーと、どなたかお客さんの中で、えーと、バーコードバーコードが売ってあるものを持ってたりしますあ ちょっと動作チェックさせてくださいねいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませはいいらっしゃいませいらっしゃいませこれスピーカーに直接つなぐっていう回線も作ってまして縞模様何でも音になるってことなんですけどちょっとちょっと今縞模様の方いらっしゃったんでちょっといいですスキャンしていいですかちょっと音量上げていただいてですねこれをスキャンすると。 こういう形でですね縞模様が、えー、そのまま直接、えー、と音になるというものなんですいらっしゃいませありがとうございましたありがとうございました ありがとうございました、えー、スペシャルゲストダンサー、えーと、と高瀬吹子さん